Happy birthday to you. Happy birthday. 这是干嘛呀？妈妈，你要许愿啊！我的的妈妈，可以点最贵的吗？是多少？我可以点第二贵的吗？真的吗？我可以点第二贵的。感好软的饼干。妈妈，马尔切到最下面。妈妈，马尔蛋糕是什么啊？妈妈。 马尔蒂夫，还有蛋糕，有啊！我听到那个树下，听到大黑森林，还有。